どうもアメジンです皆さん今日ちょっと深刻な話をしたいと思います2018年1月13日アメリカのハワイではミサイル発射の配信が行いました このメッセージがハワイの皆さんの携帯に来ました Ballistic missile threat inbound to Hawaii. Seek immediate shelter. This is not a drill. でも実際にはこの配信は本当ではありませんでした。ご配信でした。8時7分にそのご配信が来てみんなはパニックしました。まあリアクションはいろいろでしたが混乱する人は 多くいたはずですみんなは家族を呼びたがっていて電話をかけようとしたができない場合は多かったそうです僕はハワイに住んでいる友達がいてまあこの件について尋ねました反応はこちら I was in serious mortal peril for the next 10 to 15 minutes. All that I could think was that it was the beginning of the end. I thought of how I might survive A. the blast and B. the aftermath, if there was any. There's not much we can do to seek shelter here. I called my roommates and told them they should come home so at least we could have strength in numbers. Then I called my family. I told my mom to try not to worry too much, as if that's possible. 皆さん、どう思いますかご配信を配った人が謝るべきですか他の用心のことが必要ですかぜひぜひ 考え方をコメントしてください知りたいですあとチャンネル登録評価もお願いいたしますバイバイピースガイズ